ho Sama kami santri GPX pengobat rindu يوم خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى لهيبته جميع خصومه لهيبته جميع خصومه يا مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا يا نبينا om biku يا خير مولود بمكة قد أتى ونلت بهيبته جميع خصومه لهيبته جميع خصومه يا خير أنت أحب إلي من نفسي يا طه أنت أحب إلي من نفسي يا طه في الأخرى والدنيا أنت العالم إلي بالنفس يا طه وتضمني بالعطف يدا يوم المنى ويوم أراك وتضمني بالعطف يدا يوم المنى ويوم أراك وتضمني بالعطف يدا يا من سموت وزاد عناك وتكحلت بسناك عيون أحب إلي من نفسي يا طه أنت أحب إلي من نفسي يا طه في الأخرى إلهك رحمة يا مصطفانا يا كريم يا من له القلب الرحيم والشأن والخلق العظيم سلي إلهك رحمة يا مصطفانا اصطفانا يا كريم وعليك صلاة الإحسان رب الورى المولى الرحمن وعليك صلاه الإحسان رب الورى المولى الرحمن وعليك صلاة الإحسان رب عليك صلى ذو الإحسان رب الورى المولى الرحمن وعلى الصحاب أولي الرضوان والآل ما قد هم Oh.